નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે કપાસના ભાવ રૂ બજારની સ્થિતિને વાયદા બજાર અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો કોમોડિટી સ્વાદદાતાના જણાવ્યા મુજબ રૂ બજારોમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ખાંડીએ બારસો રૂપિયા નીકળી ગયા છે ને કપાસમાં પણ મને મોટી મંદી થઈને લગભગ પીઠાઓની અંદર સોળસોથી અંદર ભાવ ઉતરી ગયા છે ને હાલ દેશમાંથી દર વર્ષે વીસ લાખ ગાંસડીની આયાત થતી હોય છે પરંતુ આ અઢી લાખ ગાંસડીના સમાચારે બજારને સીથરપીથર કરવા નાખી હતી ને હાલ ગુજરાતની આવકો એક પોઈન્ટ અઢાર લાખ મણની થઈ રહી છે તો હાલ કપાસના બજારનું સલચિત્ર સાવ ધૂંધળું છે જેમાં કપાસિયા ખોળ વાયદો સોળ રૂપિયા ઘટી સત્યાવીસો ને બંધ હતો હાજર બજારમાં પાંચથી લઈને દસ રૂપિયા ઢીલા હતા કપાસિયા છસો રૂપિયામાં આવતા જ્યારે ન્યુયોર્ક કોટન વાદો એંસી પોઈન્ટ એક્યાસી સેન્ટ એમસીએક્સ વાદો બાસઠ હજાર બસો વીસનો બોલાઈ રહ્યો હતો અને જો ભાવની વાત કરીએ તો હાલ તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસોથી સોળસો દસના માન માન બોલાતા અને બાકી સોળસોની અંદર ભાવ આવી ગયા હતા ગામડે બેઠા પંદરસો પચાસ સુધીના ભાવ ઓફર કરાતા ને ખેડૂતોની ધીરજ ખૂટી હવે ગામડે પણ વેસવાલીમાં ભારે વધારો આવ્યો છે આજે સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં એંસી હજાર મણની આવક સામે સૌથી ઊંચો ભાવ સોળસો ત્રીસનો હતો અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ફરી આયાતના સમાચાર ફેલાવાના કારણે સાવ બજાર દબાવી સસ્તા ભાવે કપાસ પડાવવાની કોશિશો જોરોશોરોથી ચાલી રહી છે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલના કપાસના બજાર ભાવ બોટાદ ચૌદસો થી સોળસો ચૌદ મહુવા બારસો અઢાર થી પંદરસો એકાવન ગોંડલ બારસો અગિયાર થી પંદરસો ચોતેર કાલાવાડ થી પંદરસો ને એકાણું રૂપિયા જામજોધપુર તેરસો પંચોતેરથી પંદરસો એકાણું ભાવનગર તેરસો છ્યાસીથી પંદરસો ને સિત્તેર જામનગર ચૌદસોથી પંદરસો પંચાણું બાબરા ચૌદસો ચાલીસથી સોળસો ને દસ રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો એકવીસથી પંદરસો ને એક્યાસી અમરેલી એક હજાર છ્યાસીથી પંદરસો નેવ સાવરકુંડલા ચૌદસોથી પંદરસો ને એકોતેર જસદણ ચૌદસોથી પંદરસો ને પંચ્યાસી રૂપિયા જેતપુર તેરસોથી પંદરસો નેવ વાંકા વાંકાનેર તેરસોથી પંદરસોને સિત્તેર મોરબી પંદરસો ને અઠ્યોતેર રાજુલા બારસો એક થી પંદરસો ને એંસી રૂપિયા હળવદ ચૌદસોથી પંદરસો ને ચોર્યાસી તળાજા બારસોથી પંદરસો ને એકસઠ બગસરા તેરસો પચાસથી પંદરસો પંચોતેર માણાવદર ચૌદસો પાંત્રીસથી સોળસો ને ત્રીસ રૂપિયા ધોરાજી બારસોથી પંદરસો ને સોતેર વિંસ્યા ચૌદસો પચાસથી પંદરસો ને બાણું ભેંસાળ તેરસોથી પંદરસો ને બાણું ધારી તેરસો નેવથી પંદરસો ને પંચોતેર રૂપિયા સાયલા ચૌદસોથી સોળસો હારી ચૌદસોથી સોળસો વિસનગર તેરસોથી પંદરસો ને સિત્તેર વિજાપુર ચૌદસો નેવથી પંદરસો ને છ્યાસી રૂપિયા હેમદનગર ચૌદસો પંચ્યાસીથી સોળસો ને પાંચ કડી ચૌદસો એકતાલીસથી પંદરસો ને નેવ્યાસી પાટણ પંદરસો પચાસથી પંદરસો ને એક્યાસી સિદ્ધપુર ચૌદસો ચાલીસથી પંદરસો ને ત્યાસી રૂપિયા ગઢ